Nabi kata <clears throat> orang yang jaya ni orang pelak. Nampak? lah mana? Orang yang sentiasa duk beki apa barang hak telah merusak oleh manusia daripada sunnah aku lepas pada aku ni. Hadis ni riwayat Tirmizi. Hadis ni. Dia أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات kepada ibu bapa adik kakak kampung bangun aku Alhamdulillah lama-lama sekali kita berjumpa dan insya-Allah saya mula-mula terima kasih pada Imam Khatib Bila dan Tok Nebet, Nayuk, Tok Kemeni, hak mana dah lah ni. Dan ibu bapa sini ni kena terima kasih lah pada orang yang menganjur, orang duk menghidup program macam ni ni. Kena banyak-banyak terima kasih kerana payah kita nak cari jumpa masjid diisi dengan majlis ilmi begini. Susahlah. Dan berlainan pada adik-beradik kita di sebelah Malaysia tu. Ada ha, tu ngajar ceramah kuliah setiap malam. Dalam seminggu malam Jumaat so berhenti. Setiap malam. Masya Allah. Orang dengar pun cakap dengar. Cuma balik orang beri ni, orang gila orang semua. Malam ni orang ni, malam esok orang lain, malam lusa orang lain. Jadi orang dengar tu, tak ada, ada kena makan gula kuning saja dok lah. Boleh tukar selera lidah yang panggil. Alhamdulillah. Ibu bapa kapun ni ni berutung dan bertuah lah. Boleh duk, boleh duk dengar. Pas bukan dengar orang tu lah. Eh. Dengar orang lain-lain. Kalau duk dengar orang tu lah, ya, dia puas juga. Ayah ni. Ha. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Saya terbaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis daripada Amr ibn Auf radhiyallahu anhu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersepeda inna dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba' sesungguhnya agama ni pada awal mula-mula Nabi bawa hari itu gariban mari dengan pesing terpencil mari pesing sore mari pesing pelak pada orang dan Nabi kata sikit lagi dia kena kelik jadi pesing pelak juga maka fatubah lil ghuraba Maka beruntunglah jayalah orang hak pesek pelak. Kita biasa duk dengar hadis tu dah. Cuma mari hadis ni ni dia ya dia hubung. Orang gurabak ni orang biasa mana? Iaitu alladzina yuslihuna ma afsada an-nas ba'di min sunnati. Ah ni. Kok ni jelas. Hadis ni ni jelas. Nah, Nabi kata <clears throat> orang yang jaya ni orang pelak. Nampak? lah mana? Orang yang sentiasa duk beki apa barang hak telah merusak oleh manusia daripada sunnah aku lepas pada aku ni. Hadis ni riwayat Termizi, Hadis ni riwayat Termizi. Kepada ibu bapa, adik kakak yang saya hormati <clears throat> Islam mari asalnya mari Uroba, mari pelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula lahir di Mekah pelak ke tak? Pelak ke? lah ana. Satu pelak hak nampak jelas-jelas Orang dok semua tak kong belaka. Dia mari lagi. Jangan semua tak kong mari semua Allah. Tak peliklah tu. Kalau jamin learning, jamin learning, bawa orang pelik pada orang ramah, wahbi. Itu dah, ayah dah. Nampak orang ramah semaya sapu muka belakang, kita tak sapu. Ha, wahbi. Orang ramah, pergi mati, buat makan, tujuh hari 100 dan cukup host tahu kita tak buat ani ha, wahbi ibu bapa yang saya hormati ini hadis nabi dah royak kepada kita kata Islam hari pada mula hari tu pelak pelak pesih hok kena nampak mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cuba kita gustai sikit sejarah. Di Mekah ni Arab nah. Rasul 25, hak orang Arab berapa orang? Ah. Ha. Anak cucu Ibrahim hak lepas pada Ibrahim ni, oh ya dah gitu dah. Ibrahim ni bini dua kan? Hak balik bini tua nu, Siti Sarah nu anak cucu demon nu jadi rosuh habis waktu tu puak farang puak bani israel bukit arab payah dok di mesir dia dok mai tu Palestin, Ordon Jordan, Syria, Iraq, dia dok kat tanam, dia tak mari Mekah. Mekah Siti Hajar beranung alu-alu Ismail tu deh. Mari Ibrahim mai tak Mekah mengikut Allah Taala suruh. Bawa Ismail besar Ismail jadi rasul Bawa Ismail mati ha, ni Ismail ni Arak ni Bawa Ismail mati Anak cucu Ismail tak ada jadi rasul dah 20 keturunan dekat-dekat dengan 30 keturunan. Orang Mekah duduk dalam gelap Orang Mekah duduk dalam gelomok dengan debu, dengan car, dengan seluk. Duk buat dia beribu tahun. Tak ada orang main duduk beroyak. Agama yang sebenar. Cuma, pakat duduk tunggu, rosak akhirul zamin nak mari. Siapa? Dalam kitab uh, Taurat Injil ada oyak. Buat Mekah ni ada kitab tak? Tak ada. Karena agama orang Mekah, agama abauna tok nenek moyang. Nampak dah? Jadi orang Mekah dok gelomok dalam seluk, dalam ca, dalam duri, dalam dalam debu dok gelomok tok situ beribu tahun. Tak ada orang main duk buaya hak agama. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mari pah royak agama. Royak hak Nabi royak ni suantang, susah dengan hak puak dia dak buat amal. Kau sik persing susah. Boleh katalah tu. Pelak tak? Pelak dah. Pelak yang kedua, Muhammad jadi dia kecil-kecil, Orang pakak ho, ikut royak percaya, boleh percaya. Orang kecil tak bohong, orang berjuru. Orang molek Muhammad ni. Walaupun tak ngaji, amanah, kecil sungguh. Tapi Muhammad pula, bos siapa 40 tahun, terima wahyu, esok ke bahau, gila, tapu, kena sehe, macam-macam. Pelak dah tu, pelik eh? Kepada ibu bapa yang saya kasihi. Nabi mari mula-mula pelik. Nampak dah pelak saya dah? Masyarakat duk beribu tahun berasa perkena belaka. Bu Nabi Muhammad mai kata, tak kena cara mudduklah ning nah. Mung kena pesen pesening baru kena. Pesen kau aku bawa baru kena. Allah Rabbi Karim. Gapo penyakit bala nak kena tak kepala Nabi. Kena belakar tu. Kata huduh caci maki-maki hamung ludah dia. Macam-macam. Black. Rabbi Karim. Ibu bapa saya nak bagi bagi peringatan saya kita jangan duk tasawur jangan duk tergambar dengan fikiran kita kata Nabi Muhammad ni ataupun rasul-rasul lain tu tok lebah tok guru tok babo supaya kita duk terbayar dengan otak lah ni bukanlah tu berlaku rasul-rasul nah kita agak <clears throat> sebut kata rasul agak dah Pesen belik serba besar, baju tok, berjalan atas langit, berjalan atas air. Orang wak gano tak tak jadi gapo, kita duk perasalah tu ke? Buai dulu fikrah tu nah, kena peluas sikit. Kuapa? Nabi Daud tok tukar besi ke? Ayah dah. Nabi Daud tok tukar besi. Bukan tok guru. Ah. Nabi Muhammad orang okay, gapo? Orang pera kambing. Kau belum rasa ni. Duk makan upah orang pera kambing. Bawa mari nikah dengan Khadijah. Duk jadi anak <laughs> kodi Khadijah. Duk dulu jual kabini. Tengok. Oh, pasal tu. Orang kafir kudus kata-kata. Waqalu laula nuzzila Al qur'an ala rajulin minal qaryatayn azim. Mereka itu berkata, "Wapo gak rasul tak letak tak latik di antara dua orang kedai dua dua negeri ini." Mekah ada tok guru besar Abil Walidul Mughirah. Dia ni alain boleh kecek dengan boleh bersyair dengan syair boleh reti syair jin. Dia ni kaya. Ulama kata Al Walidul Mughirah ni ayah Uta di antara Mekah dengan Madinah, eh, ah Mekah dengan Taif tu utah dia ya. Eh. Yo mano. Ada kalau bukit tu. Kayo. Lagi pula anak rama. Kata kata kata ahli sejarah sepuluh orang kata ahli setengah sejarah tiga belah orang anak jantan saja. Anak rama harta banyak, alim, tok guru besar, orang hormat. So, hak dek Mekah, hak dek di Taif nu kedai bai arwah nu, Ibnu Saqih nu, kedai bai sano, tok guru besar sano. Pas satu, orang kafir Quraisy kata, "Wa tak letak mana-mana seorang jadi rasul?" Letak mana-mana seorang jadi rasul ni mud panha. Oi turuk deru. Eh, Jangan kita suka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ni orang aling, orang do tah jadah tak ada tubik-tubik sejik, orang rezeki turun langit, dak. Pada? Eh? Kan orang kita kok kalau orang pakai serba besar, baju tok deh, pas sebar atas bahu lagi, Allah. Air hak yang minum saat ni kita kita pergi minum. Kita pergi minum go ambil berkat. <laughs> Janganlah tu nah. Kita jangan terpengaruh benda-benda lah tu. Kepada ibu bapa yang saya kasihi. Hmm. Allah. Pelak. Nabi Muhammad mari asal pelak. Lepas tu Nabi kata, akhiru zame orang agama ni pelak pula lah mana kerja orang hak pelak ni hak nabi kata beruntunglah orang hak pelak ni lah mana iaitu alladzina yuslihuna ma afsada nasu ba'di min sunnati Allah sedak Nabi royak. Ialah orang hak Nabi kata butung orang hak pelak pada akhir zaman ni Orang ni sentiasa duk usaha beki. Perkara yang manusia buat wipunuh daripada sunuh aku. Sunuh aku tinggal, manusia buat wipunuh. Tak ada orang wi hidup. Hmm. Aku kane manusia dak pelan wi jadi kiri. Aku betul manusia dak pelan wi jadi lekak. Orang hak ni kerja dia, beki sunuh semula. Orang pakat kata pelak ke dia. Ha, nak kena tak siapa? Tak ada duk tunjuk tak siapa mana-mana puak. Siapa orang yang usaha membaiki sunnah aku? Yang mana manusia merusak ma'afsad dan nasu. Manusia buat sunnah aku rusak. Orang ni usaha. Dia mau nak kata wahbi kata dia mau nak kata kamu dah kata dia mau kata tak suka dengan orang bidak kata ya usaha beki sunnah dah boleh Allah Rabbi Karim la ilaha illallah kalau kecil tu takut setuh sangat tak payah kata setuh tak usah nak lah, tekuh lalu lah sini <laughs> Ha, kita buat misal. Dia kena minta maaf dia hadis dengan Quran dia pasang tali, tali eci, tali sifat. Dia tarik ada gapo kat tu kena. Orang tahu kebanyakan okay, orang tahu belaka. Kata semaya jemaah ni sunnah. Tapi tak apa lah ha semaya rumah pun sah. Nah. Bayar tubuh besar. Bukan nanti di, di, di masjid. Masalahnya, bukan masalah sah tak sah. Sunnah kena gedak itu dekat semayah di masjid. Okay? Tak kena kerana Nabi semayah jemaah bersama. Ya kan eh? Tidak? Yang kedua, orang kita ni kebanyakan tahu belakang Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Semaya sudah semaya tak ada sapu muka. Buat kita pakai sapu belaka. Bah tak sapu, ha, jadi pelak. Jangan pelak sekat tu, kita kena usaha royak pula kena kata Nabi semaya tak sapu muka mengikut hadis sahih. Kena lagi. Ayah dah, kena lagi dah. Kita tahu belaka. Ha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak biasa dok buat maulud menyambut ke, ke apa ni tahun lahir dia. Tak ada. Sahabat Abu Bakar tak ada dok buat maulud ingat ke Nabi. Umar supa, Uthman apa, Ali supa, tak ada. Buat kita pakat buat belako. Buat apa? Kasih Nabi. Abu Bakar dengan dengan kita siapa paling kasih? buat Kau kasih dia Umar dengan kita siapa balik kasih Pada Nabi Umar kasih Pada waktu tu tak ada nak buat kali Hak yang kita buat Meng, me, Merusakkan sunnah aku Orang ada usaha nak hidup sunnah gelik itu Ada sunnah biasa kena buat Kita usaha orang pakat buat Ada sunnah biasa tinggal Usaha orang pakat tinggal Tujuh selihuna tu Orang usaha Beki semula Nampak dah? Orang ni diagak ke demo kata pelik, tapi Nabi kata, "Munglah orang jaya." Fatuba lil ghuraba. Ada? Ya hmm. Satu lagi. Orang tahu belaka, satu hari Nabi saw bila berita Ja'far sepupu dia mati dalam perang Mu'tah Nabi Nabi royak perintah kepada sahabat-sahabat kata <clears throat> hendaklah mum buat makan wagi kepada ahli Jaafar kerana dia tengah susah. Neh? Jafar suruh puak sahabat. Hak tak ada kena bala, hak duk senil rumah tu. Bunyi kata Jafar mati, Nabi suruh puak sahabat-sahabat ni buat makan wak gi kepada anak isteri Jafar, kerana dia tengah susah. Tu hak asal. Nampak? Tahu belakang hadis ni ni. Tahu belakang kata asal hadis lah ni lepas mari di umar mari di sahabat-sahabat tak ada siapa nak buat bila mati tak ada nak panggil orang baca kuhudumuh tak ada nak panggil orang yang buat makan tak ada tahu belakang ni lepas ni mari mezhab pak Mezak apa mula-mula Hanafi eh? Maliki Syafi'i Hambali Demo pak orang ni kata makroh belakang kalau buat supo puak kita nak buat sini orang ni mati orang ni buat makan pakak gi makan orang lain pakak gi makan makruh makruh orang makan makruh orang buat makruh Ya sebenarnya tu orang pelak eh? Pelak tak suka dengan Nabi Lepas tu siapa Orang yang nak pergi beki masalah ni Huak mana, peribadi mana Hak nak jadi, hak Nabi kata lah orang pelak Orang pelak lah mana di sini Nabi Yuslihuna ma'absada Ma'absadan nasu Orang yang usaha beki Hak orang ada tak kena tadi tu Beki Sunuh aku lepas pada aku mati Orang ni ni kata kena mau pelat, ni kata kena mau tak suka dengan orang, tapi Nabi kata fatuba, munglah orang jaya. Yuslihuna, payah yuslihuna. Bekki, usaha bekki. Bukan pakat pergi kelahi, bukan. Bekki, ya bekki ni kalau pesan ni cam tu ya ada sepana dia dah. Bo 12, bo 10, bo 17. Tengok kepala skru masing-masing lah. Bekki agamalah tu. Ia kena panggil pomai-pomai ni cang-cang. Tutup bubu orang pandang-pandang. Mari semuka. Ha, pakat baca nak. Nak lak ke masyarakat kita duduklah ni. Duduklah ni pergi jumpa dengan Tuhan hari akhirat. Yang nak dijawab ke apa? Ha, Tok Guru ni baca nah. Tok Guru ni baca nah. Tok ni baca nah. Ha, ambil hak benar. Jangan mencari menang. Banyak orang kita cari benih. Tak ada nak benar. Buat tu, buat tu. Hari gini, Allah. Jelas dah. Eh? Pakal kita ingat hadis hak hak hak man ahya sunnati tu, siapa menghidupkan sunnah aku? Lebih kurang tu. Hak ning orang usaha baik Ning nah ning kena pakai bo 15, ambil bo hak 15 pula. Hak ning kena pakai bo 13, eh, hak bo bo 10. Ha ambil sepanah bo 10 ulah. Ning kena orang kenal ni. Ni kena orang pandai-pandai. Orang lapis ni, caprai ni, tinggi-tinggi, duk baca nah lagi tak kopi ya. <laughs> ha, ni. ni sebagai pehemi duk kita reti. Orang yang pandai baca bo, bo skru tu. Baru boleh mek sepanah kena bo. Jangan duk jadi backlang balik tak boleh. Ni hak anak buat tu, hmm, buat sejuk bangun akar, tak buat akar buat tu. Tu wah Ha. Tak benda lain. Saya nak royak bila mu jelas. Kata, ni tengok jari saya. Ni kita ayah dah misal eh. Kita duduk di hujung. Ni nabi, orang pala, orang humi agama dah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ning huak mezahak, mezahab pak nabi ashabat ah, mezahab pak ni wahbi ning kita neh learning masalah tempat kita ni bawa kita buat benda tak serupa dengan orang ramah wahbi dak tak kena dia mau main sini lagi dah tak kena. Saya nak ajak demo turut Nabi. Jangan buat silap panggil gitu. Saya nak ajak demo kata Nabi tak buat benda ni. Siapa royak? Imam Syafi'i royak. Tak kena gana dengan Muhammad Abil Abdul Wahab ni. Tak kena gana. Ia ni orang baru. Dia ni orang baru peh-peh lah. Hmm. Dia ni orang yang ke tahun berapa weh? Muhammad Abdul Wahab beranak. Eh Wi? Tak ingat? Hmm, Wi, kena ingat Wi. Hak <clears throat> orang dok panggil Wahabi Wahabi ni, kalau tanya orang panggil pun tak tahu. Eh, mun kata Wahabi Wahabi tepo tahu pun tak tahu. Pak kata, demo kata. Hak sebenarnya dengan ni. Muhammad bin Abdul Wahab orang beranak satu satu satu lima 1115 hijrah dia mati 1200 ni hijrah Pah ambil lah 1442 learning gilop dengan 1200 ni 1200 ni puluh bukan 1200 ni saja 1200 ni cuba look tengok Baru 230 net haung ya baru. Hak demo nak panggil Wahabi Wahabi tu mati. Kita tak kena gano. Kita nak hajak demo kata, wak makan 47 hari, Imam Syafi'i kata makro. Imam Malik kata makro. mazhab Hanafi Hambali kata makro. Tak ada nak royak Muhammad Abdul Wahab kali. Oi, kasar apa? Tak kena lah saya kena minta maaf pada adik kakak kapau. Dok tuduh orang wahabi-wahabi berdosa atas pala remo nah. Buat apa ya? Kena Al-Wahab nama siapa? Nama Nabi kan nama Allah Al-Wahab. Al-Wahab nama Tuhan. Innaka antal wahab, Wahab makna pemberi. Asal dia. Namun Tuhan kita ambil kita buat nganyi main apa hukum? Eh? Apa hukum? Wahbi ni huwa ni. Allah Ta'ala ni ni ni. Kita buat nganyi. Ambil nama Nabi Muhammad. Kita pun ditapak kasut lagi kita murid. Sungguh tak? Orang buat nama Tuhan. Kita buat nganyi. Kau kok Europe tu. Kau Fransin. Nak pergi dunia. You. Ni orang dok belis gembel dok buat nganyi ngambil nama tu hewat nganyi. Sebab nama tu hajal tak molek negatif ke panggil. Ning Wahbi ni. Ha. <laughs> Wahai ibu bapa yang saya kasihi, wahai uh, saudara-saudara semua, tengok molek. Ning kita, lo ning kita kewajipan kita ajak manusia hak kita ni wak kelik ke nabi melalui mazhab kita orang pakat ulama Muhammad Abdul Wahab kita tak biasa dok mari mengaji dok mari mengajar kita dia tak kena kanu buat tanya Ustaz Abu tengok ada tak biasa dok mengajar kita Muhammad Abdul Wahab Ba kita dok buat benda tak serupa dengan orang ramai, ba tepat pai wahbi dah. Tu gak tayah tayah. Wahbi oh, tu. Royak kata mah duduk tepi batas tak percaya lah. Ni kelimuh racun. Siapa yang buat kelimuh ni? Saya ingat nama sanya. Baik tak ingat. Al-Jisris. Kristian. Seorang Kristian. Wak nama. Bos titik ning dalam negeri Arab orang pakat beci. Gapa? Wahabi. Wahabi hak kagak ada sungguh hak hak, hak kurung kedua. Hak dok bunuh orang. Hak dua ada sungguh. Wahabi ni dak tu guru tamada. Cuma ia marikan berang. Sejarah ada capung dengan berang. Pah ia perak hak pai syirik-syirik ni. Pensi puja Kubo mani Kubo lepas kami Kubo semelih. Ha, ni, ia perih. <laughs> tak sah, kita tak ada kena ganu. No. Orang kita semaya pakak baca kunuk belaka. Nanti-nanti orang ni tak baca kunuk seorang. Oh ni Wahabi lah ni. Janganlah. Mazhab Hanafi baca kunuk ke tak? Tak. Pak Hanafi Wahabi ya. Hanafi mati sibut tahun lebih baru Muhammad Abdul Wahab beranuk. Ni Wahabi kau anuk. Wak makan 47 hari. Imam Syafi'i takwi wak makruh kita nak royak atau kita ni bermezhab syafi'i apa boleh kita tak saya tunggu imej syafi'i tahu belaka tu kata makruh tahu belaka ni hak masalah sekarang pakatan yang tempat kata selalu ni payah orang main lulak lulak lulak bawa wih selalu Wahai ibu bapa semua, kita kena pakat mengaji, pakat tahan telinga. Gi tanya khabar kata. Orang yang lebih tahu pada kita. Kita kena cerdik dalam ngaji ni. Siapa tu yang agama? Allah Ta'ala kan? Nabi Muhammad hak tu letak jadi rasul. Nabi ni supaya dengan kereta kosong. Tu heboh isi dalam kereta dia Quran 30 juz. Suruh pergi kat orang. Nabi ni supaya buat kereta keri ya. Dia tu juga pergi lah. Siapa nak ambil, ambil. Tak saya ambil, sudah. Nampak tu? Eh? Kita ni, tengok ni. Banyak mana sunnah telah dirusakkan oleh manusia. Ni mana? Tengok sana ni, siapa duduk? Ayah kita tengok ke apa sana ni? Makhluk di... Apa? Sudah. Waktu kat sana, pakai tak berdecok patah-patah. Mutluk. Penyakit besar. Penyakit gapa mari? Nombor kita, siapa penyakit tu? Hanak jadi gandu, kita baca selawat tak boleh ke? Ha. Hanak jadi gandu, nak wak makan, tak boleh falak ke? Ha. Bila mai dok ukur dengan akal dengan otak, yo nak nato satu lagi. Benar ni yo nato. Cik lagi mari kau belak dah. Mari segala-galanya. Apa? Nak jadi gaduh Tak kira benda boleh. Ah, ah, <laughs> ingat. Ya agama ni ibu bapa bukan hak kita. Kita tengok molek secara mana pun kalau bukan dari Allah, dicontoh oleh rasul, bukan. Kalau hak ikut kita molek, ah, mencabar berdahar rating luruh jadi bahan lain, duk molek lagi kita. Kenapa dah? Dia nak baca ayat lain. Allah ibu bapa yang saya hormati. Ha. Kita pergi habis kau ning ayah dah. Eh? Hmm. Berarti mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas satu di hari ini. Islam mencari benar, bukan mencari benang. Bukan nak benih. Pasal tu benar ni Al-Hakum Rabbik Benar-benar datang dari Allah Nak tahu kata dari Allah Kena mengaji Bukan dok dia tahu pah Bukan Kena mengaji Mengaji ni sejak mana tak apa Learning Youtube dah Nak dengar siapa ceramah boleh Tak ada apa Boleh Amai ah, kita pada sejarah Tak bisa dengar sikit ni Kita pergi pada sejarah Amalan ah, ni adik kakak bangun aku minta boh dalam memori peringatan tahu belakang dah pun tak apa tahu pula eh satu mezahak mula-mula mezahak ke apa orang sunnah kena tahu ni tak tahu hmm, teruk hmm. mezahak apa mula-mula nak royak-royak tak tanya orang <laughs> kita nak jawab takut tak kena tak jawab dalam hati dah ni ha, ah, terjawablah hati bahasa ya saya tanya ya jangan jawab tanya aja <laughs> ya ya kalau kita tawaklah ni jenera hmm mama dia perhati dah awalik tabir tu mazhab mula-mula ni hanifah ah, abu hanifah hanafi dah hanafi ni dia beranak tahun 80 hijrah mati 150 hijrah Hanafi ni kebanyakan puak kabur lah Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh ni puak Hanafi pada kebanyakan. Okay. Pergi hanying tak apa Raymond ni. Ha, tak apa, tak apa. Tepuh tina jatuh, tak jatuh mayat. Mezhab yang keduanya <clears throat> Malik Maliki. Maliki. Mezhab yang kedua Maliki. Maliki ni Orang beranak 93 hijrah Mati 179 hijrah 93 mati 179 hijrah Malik ni kebanyakan Fuad Afrika Fuad Afrika Nak turut orang mana tak apa mazhab ni Kalau kita pergi Mekah dulu kita jumpa kita Hak Syekh Qadim Mendiliwat Al-Mazhab Yakni tiada haram ber bermazhab Mazhab mana tak apa Nanti kita pergi Hmm. Yang kedua Malik. Malik ni siapa Malik ni? Anak murid Abu Hanifah. Anak murid mazhab Hanafi. Gecek kapung ke? Abu Hanifah. Tapi dia mau ni guru seorang ni ke? Kan? Tak. Banyak ah. Salah satu. Mazhab yang ketiga Asy-Syafi'i. Ha ni kita. Syafi'i ni banyak ke puak ni, puak cerita ni, puak pasal kepek-kepek ni. Kampung Cha mari turun usuk Indonesia. Malaysia, Brunei, Singapura. Ha, ah, ni Syafi'i. Syafi'i ni mati bila beranak bila? 150 beranak. 204 mati. 204 mati. 54 tahun ya umur ya. dah Syafi'i. Yang keempat Hambali. Ahmad bin Hambal. Dia ni bila? satu Nepak beranak. Dua pak satu mati Mana kata Mezhab pak ni 241 hijrah mati Cuk sin Mezhab pak Tak ada Masa dia mening ni Mezhab pak ni ya ke? Dok ah, Ustaz Abu lebih tahu benda ni Puluh-puluh mezhab ada Masa kurung dia mening ni Tapi hak gede bepak ni Gede bila dia mening dia lepas pada tu mati dah. Kau dah ada. Tak ada dia pergi mana. Sebab tak silap saya papa orang ni kena igat masuk duduk belakang ni. Muzak Syafi'i ni tuduh kata syiahnya. Muzak Syafi'i ambil pedai dah tak tekak nak bunuh dah. Ha, sakit sikit ni. Pas siapa igat buat mezahapak ni ni? Abu Hanifah kena igat. Bogok Paksa makan racun Dah legup mati Imam Malik kena godek Imam Syafi'i kena igak pogok Imam Ahmad bin Hanbal kena godek kena piak Siapa lagi nak igak ya? Kajak Islam Kajak Islam mana? Tok guru berderuah tak sekali dengan dia tu Bukan kapal igak buat ni Kan apa? Kan empat-empat orang ni kita buat kesimpulan orang alim berdakwah. Orang alim nak yuslihu nama dan nasu tak ni. Orang alim suka duk usaha beki apa hak telah rusak oleh man manusia dulu. Ni mu hendak mu kaya dah. Oh, Aku dah buat lama mana dah tak ada siapa kata apa. Datang mu hari ni kata tak leh. Mu hendak Image FAI Allah. Mai pandai nak bunuh dah. Tapi ingat ni keturunan Rasulullah. Mazhab Pak Imam Syafi'i sok eh, hak keturunan Rasulullah. Ah dah bayar Kita ni. Kita tak nak kira bako. Abu Lahab pun ada go, sok gako. Tak <laughs> boleh bako itu pandai kita. Nampak tak gini? Ingat nah, cambuai. Syafi'i mazhab kita nak pergi ni mazhab yang ketiga. Anak murid Imam Malik. Yang keempat Hambali, anak murid Imam Syafi'i. Ya demo ni tok guru nak murid, anak murid tok guru nak murid dah. Imam Syafi'i jatuh orang Tina jatuh, tekuh hai semua jatuh dah Imam Syafi'i. Anak murid dia Ahmad bin Hanbal tak jatuh. Tok guru dia Malik tak jatuh. Kelahi dak demo ni. Dak, kalau kita ngaji pondok mengaji liku bahagian mungkin ngaji situ aku tak reba ilmu ku biasa orang kita ngaji pondok lah tu dah tak reba ilmu ni tengok ni ni bukan lagi ngaji tak mandak wak mezahak suku tu guru rasa Alhamdulillah anak murid ku anda ya kok tu tak ada kata mu eh siapa ini anak murid ku mu gandung kedua mezahak tak nak supa dengan ku tak reba ilmu mutah laut bahawa kita jadi kacing biasa itu Sampai orang jadi dua orang bin Faham lagi? Hmm? Allah Habis rumzak dah 241 habis rumzak Ha, mari Mokluk mari bila? Mokluk mari bila? 392 Mokluk mari 362 makhluk mari. Mishmi mati lama dah. 362 hijrah. Makhluk ni bukan makhluk zangih kita nak baca. Nampak? Makhluk mula-mula makhluk dibuat oleh kerajaan Mesir, kerajaan Syiah. Orang mula-mula buat. Zangi tu nak baca, tak ada lagi, tak ada lagi. Patu mari hak makhluk besar pula kerajaan Muzaffar. Raja Muzaffar ni Limone tiga hijrah Zangi dah lagi Tak ada lagi Tak ada lagi Zangi mari bila Abu Ja'far Al-Berzanji ni Dia ni orang tahu Dia ni ni Abu Ja'far Al- Al- Al-Berzanji ni Orang beranuk 1250 mati 1317 Ambil 1442 Gi tolak 1317 Berapa? Baru 100 tahun lebih-lebih ya. Surat Zangi ni baru Mokluk demo dulu Mokluk rupa lain Bukan dia baca Zangi kerana Zangi ni baru Tengok ni Ni saya nak oyak ni Sejarah Lepas tu boleh kita ukur lah Masa tu masa tu Ning Wak wahabi tak wak makhluk. Dak tak kena. Imej syafi'i tak ada wak. Kan dah? Imej syafi'i tak ada wak. Kan tak mari lagi. Imej syafi'i matilah muda. <laughs> Baru makhluk mari. Ha. Kalau dia mau tanya, pakai tanya orang lain. Takut saya sal dah. Eh? Yang kedua, Sifat 20 ni mari bila? Ning ning ning tahu sejarah nah, tahu sejarah. Jangan ni balah sudah. Kita mari mengaji tahu sejarah. Kadang-kadang kalau kita tak tahu. Tengok, siapa tak buat makan kematian Wahabi. Dok, ini Syafi'i ni murid. Muhammad Abdul Wahab tak kena kena orang baru. Kita nak ajak demo supaya dengan Imam Syafi'i, supaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Abu Hasan Al-Asy'ari Dua dua ratus puluh, beranak mati tiga ratus dua puluh dua, kata setengah mati tiga ratus ah, dua puluh 325 gitu mulah Abu Hasan Al-Ash'ari orang yang buat sifat tujuh sifat ma'ani kita ngaji uh, paridah nah qadra irada ilmu hayat sami' basar kalam mula-mula boya tak ada mari dicuk dia pula buat siapa dua puluh tu boleh Patuha Abu Hasan Al-Syari dia bertobat klik pada salah semula itu, hak tu kena kena semula. Lah. Mungkin Ustaz Abu Minda mengajar eh. Hmm. Hmm. Ha, tu. tu sejarah. Nampak lagi mas itu tu. Mana kata masa Ibn Syafi'i ada, ada tak lagi molek? Tak ada. Tak ada. Sifat 20 ada lagi? Tak ada. Tak kena gemano, tak kena guano dengan Muhammad Abdul Wahab. Apa yang kita duk buat, apa yang kita tak buat. Tak kena gano dengan demo ni. Dan Muhammad Abdul Wahab, ayah dia, dia sendiri bermezhab Hambali. Bermezhab Hambali. Tepuh tina jatuh tak jatuh Aismaya. Nama kita mudah-mudah. Mezhab Ahmad Ibn Hanbal. Hambali. Tak ada apa. Kita nak kata bermezahat hak tu boleh? Boleh turun tak? Boleh. mengaji lah sikit. Yang pergi Mekah Mekah Maya hanya duduk dia mau. Oh duduk dia tak kelik ikut mezahat Imam Ahmad Han Imam Ahmad hamba <laughs> oh mudah tak saja. Mengaji lu sikit tak saja orang-orang geti sikit ya. Hagenu ni mau ni. Kena ambil semayang tu juga. Oh duduk duduk niat ambil air semayang mazhab Hanafi. <laughs> Agen noh tagi dah teka, tak tak ada kena ambil semayang lain. Allah. Duk naik colek galik-galik tak duk dia kan Duk kosak naik kereta. <laughs> boleh ke lah tu walaupun orang kata boleh ada dok wirti sikit alih kan kereta kesilah ning dah Sepernya ada lek wah. <laughs> nah, koyak sikitlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, duk semaya kuih kiki, kikik kaki Siti Aisyah tak ambil asmaya semula. Tiap kali Nabi ambil asmaya siap di rumah nak pergi sejek, kucuk muka, kucuk pipi bining, tak ada ambil asmaya semula. Ha, apa lagi? Nah, lah hadis-hadis tu pahak kata jatuh boleh jadi kucuk apa ni apa dalam kain tudung muka kan orang Arabnya tudung muka itu ah, ulama mujtahid pasal ijtihad pasal dia kan dia pun kata nak tudung apa duk lain rumah paling atuk laki ha. Ah, macam-macam pahal pekoh pekoh makna pahal Oh ya, we are getih sikit-sikit. Jangan duduk dia dia. Ah, ha, niat Hanafi. Hmm. Kawin tak kerti nanti pohon. <laughs> Allah. Oh masa lebih dah. <laughs> ah, Masya Allah, Masya Allah. Ibu bapa yang saya hormati. Nah, Allah. Buatlah mana ni? Saya agak kata, dia mau dengar ni, dia mau kerti, dia mau pahal. Eh? Saya nak oyak masa tu uh, tangkan secara mana. Wah maksud tai sekali, hok panggil Wahabi Wahabi ni Muhammad bin Abdul Wahab ni. Dia ni lepas pada Imam Syafi'i mati lama ni kalau mengikut saya dok cek ni. Lepas pada Imam Syafi'i mati 911 tahun. Baru Muhammad Abdul Wahab, Abdul Wahab beranak. Tak kena Rabbi ya Karim, hei ibu bapa, sekarang kewajipan kita ajak masyarakat kita hak duk buat tak kena dengan imej syafi'i, kita hak tahu hajak we tu imej syafi'i. Widok dalam zahak tak apa dah kita ni. Tak itu ya? Widok dalam zahak pun tak apa dah. Ni mazhab pak kata makruh belaka. Pak kita nak pergi gantung mana? Ha. Kilahnya, kilah lah anak. Oh, kilah Hamzah. Okey, ikut dia, bu. nak awak nawara, aku nak wigo, aku nak teraitan. Ha, lah. Ni wigo pun tak teretan, pun tak nawara, pun tak, tak belakang. Wah, nak pergi siapa akhirat selamat lah, mana? Maknanya saya jadi sorok, jadi kasar. Sebenar bukan. Sebenar ni, tolong kesian pada diri saya sendiri dan puak kita, mari kita pakai dakwah yuslihuna. Pakai beki ahya sunnati pakak hidup semula makno sunnah nabi banyak hok dok masuk dalam kubur dah mu akek naik wak hidup nampak tak ni kita kena menghidup semula sunnah nak tahu sunnah ngaji mana hadis sahih kata landing ni nak tahu sunnah-sunnah mana hadis tak tahu tak boleh jawab nak murid ha sudah kerja Hak sebenar agama tak kena balah. Bomik nafsu tak dapat balah. Mana hadis dia mengata sunnah ni? Tak ada. Oh ya, tak ada. Nah. Kawin ada kata hadis kelebihan serban ni hadis doa. Eh. Oi, bukan hadis doa. Eh. Imam dia mau doa. Eh. Ha, tu nak balah lah. Janganlah tu. Kita agama Islam agama yang berilmu, agama penuh dengan huang cacin. Bukan Allah tak tahu mana fi amri marij. Bukanlah tu. Kek kau tu, kek kau ni. Semua salah. Kata Muhammad gila. Eh gila kan no. Pakai kain lah. Muhammad tu kan sahih. Musahir kok mana? Ya tak rasa ngaji ilmu sahih mana? Wah mak tu ke syair. Eh, hok yang kata bukan syair aku reti syair. Eh, ha, jadi amrin meri sebuah salah. Islam ai cai, Hmm, mari kita buat kesimpulan sekali lagi. Ibu bapa dengan molek na? Satu Hanafi 80 hijrah beranuk 150 mati. Yang kedua Imam Malik 93 beranak setahun 179 mati. Yang ketiga Imam Syafi'i 150 beranak 204 mati. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali 164 beranak 241 mati. Susun. Makhluk mula-mula orang buat pada tahun 322 Hijrah. Dan mukluk hak besar tu yang dibuat oleh kerajaan Muzaffar 563 Hijrah adapun surat Zangi hak mari ni marinya tuai dia nya berano 100 uh, 1250 mati 1317 Baru ceh, baru ceh. Adapun sifat 20, Abu Hasan Al-Ash'ari, orang mula-mula buat sifat 7, dia ni ni, 210 dia beranuk, 322 mati. Hmm. Baik dah. <coughs> Sutai sekali, Wahabi beranuknya bila? 1115 <coughs> hijrah, 1115 hijrah, mati 1200 ni hijrah Muhammad Abdul Wahab habis cerak dah reti dah saya royak saya tahu ya bukan saya pandai belakang ni ambil hak ni kita tanya orang lain katik tak kena kita pakat beki so seruk dah Nabi kata Adin agama ni mari asalnya mari pasal pelak pasal duk sore. Akhir akan kelik jadi pelak duk sore pula. Dan Nabi kata beruntunglah bertuahlah orang pasal pelak pasal duk sore. Hak bawa benda-benda. Rupalah mana? Sentiasa beki agama sunnah aku yang dibuat kena oleh manusia mari banyak dah. Orang ni mai sentiasa mai beki. Orang kata mung pelak, mung duk sore. Lagi kita buta. Siapa patah tak buta? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham dah? Jadi dah. Tak ada nak baca mana ni. Pakai hok tu jadi. Mak cik mak cik dia reti pahal ke tak tu? Halik tabir. Ha, jenera. Maaf eh, saya minta maaf lah orang dekat rumah dok tengok live show ni, salah silap, saya tak ada niat nak wi bunyi kasar lah. Tapi gitulah nyemari Nah, eh. tak sedar dah kasar-kasar ni, nak wi lembut. Tapi ha gitu nampak demo nak nak jenggot kasar ha, celak atas sikit. <laughs> Insya-Allah deh, kena minta maaf lah. Salah silap sikit sebanyak. Terima kasih pada ayah ketua kita. Nah, eh, insya-Allah semua ni saya minta maaf lah kalau ada tok nebe tok kemene tok nayuk tok botol tok apa pun kena minta maaf banyak-banyak nek saja gorek ada kok ning semua. mari dak ni dah <laughs> cek mari tu <laughs> tak apa ke lain mana dia ada kok ning hmm Orang saya juga jauh-jauh tu. Hmm, dia biasa duduk kat nunggu eh. Kena dengan retina saya. Hmm, apa saja yang kita dapat dengan malam ni. Salah silap agama Allah, Wallahualam. alam. استغفر الله العظيم لي ولكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته